ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ six three six two six six three six two triple zero two three four two three four ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ನಂಬರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗಳ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರದು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರ್ ಇದೇನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ ಗ್ಯಾರೇಜ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಹಾಂ first of all bye bye sir ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದೇನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಆಡಿ ಇದೆ ಆಡಿ ಕ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ನಿಂತಿದೆ ನರ್ಝರೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಒಂದು ಎ ಸಿರೀಸ್ ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟೆ ಇದೆ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸು ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೋಸ್ಟೇ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತರಬೇಕು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಈ ಈ ಥರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಸೊ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಲೂ ಇಲ್ಲ <laughs> ಯಾರು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೂ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಡಿ ಈ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಸರ್ ತರ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರ್ಬೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಈ ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನೇ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅದು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಗ್ದಿರೋಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ಕಾಸ್ಟು ನಾನೀಗ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಕೇರಳದವನು ಒಬ್ಬ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅವನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆನೆ ಈಗ ಅವನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನೂ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೂಡ ಅವನು ಅವನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನೂ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೀಡಿಯೋನು ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರು ವಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದ್ರ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾರು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದಾರ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಆ- ಒಂದು ರೇಂಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಈಗ ಐ ರೇಂಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ರೀಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಆಗ ಅದು ಒಂದು ಫಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲಿ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈವನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ must and show system through ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ರೀಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಓ ಶೋರೂಮ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಇಲ್ಲಿಂತಲ್ಲ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು ಸೌದಿ ದುಬೈ ಈ ಥರ ಇದ್ದು ಈ ಥರ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥವ್ರು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ okay good painters and heating booth everything is okay present this shop ಈಗ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಸ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೆಕಾ engine mechanic engine engineer okay related to mechanical okay other shop one more is there okay only body shop and denting and painting ಈಗ ಈ ಆಡಿ ಈ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏರೋಮೆಟಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ ಏರೋಮೆಟಿಕ್ ಶಾಕ್ ಆಬ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ okay so need to calibration ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಶೂ ಆಗುತ್ತೆ okay even oil also brake also everything is showing cluster board ಅದನ್ನು after work make reset okay ಇದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಇದೇನಲ್ಲ ವಿಷಯನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಾವೀಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ಪೋಸ್ಟರ್ ಏನೇ ಇದೆ B M W X seven series ಇದೆ B M W five series ಇದೆ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಗನರ್ ಇದೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನಮ್ಮ low segment vehicles Indian vehicles ಅಂದರೆ ಎ ಟಿ ಎಟಿಯೋಸು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಎ ಎಟಿಯೋಸು ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಝು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ auto transmission auto transmission okay auto transmission electronic unit failure ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆರ್ಸಿಡೀಸ್ ಮೆರ್ಸಿಡೀಸ್ uh, ಒಂದು ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದು ಆಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಜಿನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಜಿನ್ ಸಮೇತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜಿನ್ನು ಇದು ಹೌಸಿಂಗು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ okay so some spares Bangalore availability ಇದೆ ಸಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಥ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೇ ಆದರೆ ನೀವೇ ತಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ತರಿಸಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಮಾಡೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾ ಅನ್ನೋದು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ world number one market okay old ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಶೇಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಇನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಫೋರ್ಷೆಗೆ ಟೈಲ್ಯಾಂಪು ಮೋನೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲೂ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಶೋರೂಮ್ ಹೋದರೆ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ದುಬೈಯಿಂದ ತಂದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು sir headlight rear tail lamp, rear tail monogram, okay. some other engine parts. Okay. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೀಗ ತರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈಗ ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಇಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಂದು ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಇದೆ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಏನದಾದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆದು ನಿಮಗೆ ಕೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಸೌದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೌದಿ ದುಬೈಲೆಲ್ಲ ದುಬೈಲಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ okay twenty five years twenty years experience okay ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಈಗ ಲಕ್ಸುರಿ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಹತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಅವರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನೂ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓನರ್ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವರು ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪೋಸ್ಟದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಮೈನು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶೋರೂಮ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ದುಬೈಲೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೈಟು ಹೆಡ್ ಲೈಟು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಲೈಟೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಟೈಲ್ ಲೈಟು ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ತಂದು ಈಗ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಏನು ಹೊಸದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಳೆ ಗಾಡೀಲಿ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಕೂತಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿರೋಂಥದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗೈನ ಗಾಡಿ ಈ ಗಾಡಿದು ಏನಾದರೂ ರಿವ್ಯೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಡ್ ತಂದಿರೋದು ತರಿಸಿರೋದು ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಗಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಪೀಸ್ ಕೂರಿಸಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಯೂಸ್ಡ್ ಇದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ B M W X five ಇದೆ ಇದೇನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು sir sensor issues sensor issues sensor issue ಇದರಿಂದ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ okay already done job okay ಇದು ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಂದು ಅದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇದು ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಜಾಬ್ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಜಾಬ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ sir B M five series ಇದರಲ್ಲ three series five series okay ಈ ಥರ ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಓಕೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಅದೇ ವಿತ್ ಇನ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತರಿಸಿ ಈಗ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನ ಗಾಡಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಜೀಪು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬಂದು ಇವ್ರದೇ ಇವ್ರದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಇವ್ರದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಇದು ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಇದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಂದು Pradeep motors we repair service all kind of Indian and imported vehicles ಐ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಊಟಿಗಳಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಊಟಿಗಳಿ ಅದರದೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದರ ರೇಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅವರೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಐ ಐ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋ ಎಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂಸ್ಡ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗೇ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದು ಶೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿರೋಂಥದ್ದೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಈಗ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಲೋಗ್ರಾಮ್ ಓಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಮೇತ ಹೊಸದು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಓಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಮೇತ ಇದು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಿಸಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ತೊಗೊಬೇಕು ಇದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈಟು ಮತ್ತು ಟೈಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತರಿಸಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸು ಆದರೆ ಇದು very cheaper okay ten twelve ತೌಸಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಕಾಲಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಪೇರ್ ಇದು ಎಂಥದ್ದನ್ನು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಅವರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿನೋ ಇಲ್ಲ without fittings without fitting fitting charges others ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೋರ್ಷೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅದು ಕೆಲಸಗಳು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತತ್ರ ಬರೋಂಥ ಈ ಒಂದು ಪೇರು ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದ್ರೂ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀ ನೂರರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇದು ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು ಹೊಸದೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾನು ಓನರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ sure six three six two six zero six three six two triple zero two three four two three four ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ನಂಬರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇರೋದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಬಂದು ಮಾಡಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್